vive en este momento. Jehová te bendiga y guarde. Él resplandezca su rostro sobre sigue adelante en la piña. Vamos a cantar en esta tarde, hermano. Chino Saripalma, tu presente.